Всем привет еще раз. Ничего, ну как бы не пытался включить через YouTube это, прямой эфир. Что-то не получилось у меня сегодня. Ничего, будем разбираться дальше. Вот я здесь снова репетирую. Как вы видите, все прекрасная техника, все стоит, все замечательно. Вот колонки такие, это уже другая комната. На том же месте, в то же время. Репетирую песню «Stand by me» который скоро будет записываться на студии. Сначала сольно, потом, может, и дуэтом запишем. Так что будем репетировать, стараться делать новые кавера. Ну все, пока.